Dall'anno 2000 sulla televisione italiana domina un solo grande eroe, che si veste di nero, ma è umbro e gira in bicicletta. Il suo nome è Matteo. Sì, ma quello è Aspoleto alla stazione di Allerona un altro grande supereroe gira in bicicletta. Anche lui si chiama Matteo, ma veste di bianco ed è un dottore. Lui si chiama Dot Matteo. e combatte il male a forza di cicli di fisioterapia. Dott Matteo, il vero eroe stazionese. Giovedì ore 21 e 15 e in replica la domenica alle ore 17 e 45. Solo su La Fornace TV. La Fornace TV sforniamo grandi momenti di televisione.